तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे Candy Amit present. क्या क्या बात बा आवा बैठा पानी पानी खाटी लाबा हो बुआ खाटी लाबा खाटी लाबा जा बैठा लाबा मेहमान और बना बैठा संदीप जी तहारा से हम यही खातिर आयल बानी कि तहारा लड़की के हाथ मांगा चाहते हैं अपना लड़का खातिर में कि हमारे छोट लड़का हा अच्छा। हम बड़ लड़का घरे में हा हम तहरा लड़की के बात चल रहे हाँ। तो वही खातिर अल हैं कि मतलब कि थोड़ा तहार लड़की से हम थोड़ा बात उत कर लेम और थोड़ा शादी ब्याह के बात हो जाए क्योंकि लगन भी चलता शादी ब्याह के तो जौन कहे के बाद हम तो यही लेके आयल बानी बात तो तनी पूछा तनी यही बात हम कि लड़का का, का काम कर लड़का पढ़ाई करेला ओकरा के मतलब कि खेती बाड़ी बा सब बा और जो भी करेलन बैंक में बैंक में जॉब करेला खेती बाड़ी बा सबको वही संभालला छोटा लड़का भी पढ़े ला बाकी सब वही घर के संभालेला ना हम तो एगो हई लड़का के माई ना हा मतलब हमार बीवी ना अच्छा। हा तो सोचने कि अगर शादी कर लेम बेटा का तो आ जइहन पुताहू घर में तो सेवा समार कुछ हो जाई देखा बबुआ समझी साहब हम तो लड़की देवे करब मगर बात रहा कि हम लोग के पास गरीब आदमी हम लोग हमरा के कुछ ना चाहिए हमरा के पुतौ ना चाहिए हमरा के बेटी चाहिए जो हमरा के बाबूजी जैसा प्यार दिए और हम ओकरा के बेटी जैसा प्यार दें और कुछ ना चाहिए हमरा के ठीक बा तैयारी वारी करा हाँ, ठीक बा अच्छा, हम ऐसे अच्छा। पंडित जी से पूछ लेते हैं अच्छा, कौन दिन डेट बना था कौन दिन ना ये मैं बाद हम तारा का बता दें बहुत बार हम भी पहुंच पहुंच ले पंडित जी से बोले पंडित जी से ठीक बा बात तो फरिया लिया ठीक बा हाँ, हाँ। ठीक बा चलो बेटा चलो ठीक बात समझे जी राम राम ठीक है प्रणाम ठीक ठीक एक्सर सब चीज तो हो गए बबुआ बातचीत तो कर रहे भैया कहाँ गई कुछ पता बा हाँ। तो देखा हाँ। कहीं रास्ता रास्ते में कहीं देखा नहीं देलो कहाँ गई ओकरा के बतावे के पड़ी कि बातचीत हो गई शादी उदी के का करी अब अब अहन तब ना कुछ पंडित जी से भी बात करे के बाद कि वहाँ से बात करके चल आई नहीं लड़की हुई से अब अहन पंडित जी तो बोलेगा पड़ी ना अब अहन भैया तब ना फिर पंडित जी के बोले कि फोन करो ना फोन अरे बबुआ आ गला आवा आवा आओ आओ बेटा हाँ, बेटा तारे बारे में बात करत तो रहनी बबुआ का बात अरे गई लड़ने भी लड़की के पास वही बात उस कॉल पे चल रही दिन तारीख सब हो जाई हम पंडित जी से बात कर ले मैं लड़की खातिर मतलब रवाजी बा ठीक बा सब ब्याह करा दी हम तो जल्दी ना तो का करबो बबुआ हम अकेले हई तार माई तो ना रहल कि मतलब कि कुछ सेवा समाज कर आ जाइए वो बेटी जैसे बहू आ जाए तो सेवा समाज कर खा पी में कोई दिक्कत ना हो ठीक बा ठीक बा ठीक बा ऐसे पंडित जी से बात कर ले हम ठीक है ठीक है ना तब ठीक बात बाबू बा ठीक बा हम पंडित जी से बात कर ले और थोड़ा सा तैयारी वाली करा शादी के तब तक ला कुछ पैसा ला कुछ पैसा बा ठीक बा ला हम रख लेते हैं कुछ पैसा ठीक बा अब ला पैसा ना कुछ लावे हुई को होई ठीक हो गया ठीक बा कुछ तैयारी कर ला मतलब पटा ठीक बात बाबू बा तो पैसा सब दे दे सामान उमान ले यार ठीक है हम जाता थोड़ा आराम वाम करत ठीक बा ठीक बा बाबा ठीक ठीक ठीक बा का हो कहां गए लड़की देखे वो जे लोया बा कैसन बिया भौजी भौजी तो एक बार बाबा फोटो तो ले ले बाने फोटो तो ना ले बाने लेकिन आप पाँच हजार देवे तो फोटो तो कम मिल जाएगा पाँच हजार हाँ पाँच हजार लगा तो कितना बड़ा रुपया होता है भौजी तो एवन बा भाईवा से पैसा लेबर हमरा न छोड़बा तो भौजी से एवन बा अच्छा ठीक दे ताने और फोटो ले के आइया एकदम आलिया तो ये ना ठीक चार हजार धरा अरे पाँच हो गई हमरा से पैसा लेबा अरे कहां ने लेबा भौजी से ठीक है देख तने कितना पैसा बा पॉकेट में ते धरा चार हजार बाकी जे पैसावा रहे त हमरा दोस्त के काम करेला पड़े और देब ना बाद में का दिक्कत है अखन दे ना बाद में देब रखत ना हो जाई बाद में देब हां होई रखत का हो जाई ठीक है ठीक है बात ले ये भूलिए ना ठीक ठीक ठीक है मतलब तने के खर्चा तो हो गई लेकिन फोटोवा फोटोवा फोटोवा कहां से जुगाड़ करा फोटोवा अच्छा देखत तो बा जे होई काम पी लेते हैं जाकर जहाँ पी लेते आज बेटी हमारे का चाह देलन पहली बार रहन बबुआ के माई तो वो इस तरह देख रहलन आज बबुआ बबुआ के माई रहती ना आज कितना खुश रहती मगर का करी भगवान के किस्मत में ना रहे कि देखे के पुतहू तो का करी जौन भाई तो अब विधाला का बात विधान थोड़ा मिल गए ऐसा पुतहू बेटी ऐसा की सेवा करेला ऐसा फिर कहाँ मिली भाग जितना दिन बाँचे ठीक बा और का जितना दिन पुतहू सेवा करी हैं अब बेटी मेरा हमू माने मगर अब बबुआ कहाँ गई खेत उठ गई फिर डिप्टी गई कुछ बता उता के ना गई कहाँ गई बबुआ सब खेतों पर जाएगा बा अरे छोटका आ गई गईला हाँ। थोड़ा सा बैठा हाँ घरे कोई नहीं है हम आओ थे खेत से हम तो नहीं कॉलेज कॉलेज है बा हाँ। ठीक बा जा जा कॉलेज जा ठीक बा आ कहाँ गई बड़का भैया मालूम नहीं बा मालूम नहीं है हाँ। ठीक बा कॉलेज कॉलेजो जाएगा बा कहाँ गई बेटिया बेटिया हम आवे थे खेत से घरे रहिए कोई ना खेत हाँ। ठीक बा अच्छा, ठीक बा का बात बाबू जी एक ही दिन में झाड़ू लगाए लगला का जमाना आ गई बा सब कहे के बात बा कुछ बा चल छोरा रहे था ए भैया हमको खाना दे से जाके खा लीजिए ठीक है बेबी कहाँ अरे आप आ गए हम्म। तो खाना ना तो बहुत भूख लगा है बहुत कैसे भूख क्या बनाया खाना में अच्छा ठीक है दे जल्दी लगा बहुत भूख लगा हेलो हाँ हाँ हम आ रहे हैं तुरंत आ रहे दस मिनट में बेबी हाँ। हम आ रहे हैं खाना भी नहीं खाएंगे दस मिनट में कुछ काम है तो खा लीजिए तो मैं हम आ रहे हैं दस मिनट प्लीज खा लीजिए हम आ रहे हैं दस मिनट बाद कोई अर्जेंट बोला गया ठीक है हम आ रहे खाना का बात पर आज बेटिया झाड़ू ना लगैलन बहू हाँ झाड़ू नहीं लगाए यहाँ पर नहीं नहीं आज हम बहुत थक गए आप ही लगा लीजिए झाड़ू ठीक है ठीक आराम कर बेटिया आराम कर

देता हमरा के बहुत जोर भूख लागल बा आपको डेली डेली खाना देंगे जाइए आपने से बात के खा लीजिएगा कहीं नौका समझ लिए का हमको घर का नौकरानी सबको समझ नहीं पाए बहुए घर का कभी ये काम करिए कभी वो काम करिए अपने से कोई करिए नहीं पाता बेबी क्या कर रही क्या कर रही तो है हेलो किसको बोलो अरे क्या हुआ बोलो कोई कुछ बोला क्या पापा भाई कुछ बोला कोई सुनो कुछ तो बोलो पैसा काहे ले क्या बात है कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी प्रकार दिक्कत है हुँ? हम्म? बताओ तुम्हें से बात करें किसी से बोलो क्या बात है सुनो बोलो कुछ नहीं बोल रही है क्या बात है चलो चलो मायके जाएगी बोलो चलो घूमने से शादी के बाद जैसे हम लोग कहीं गए ना चलो कहीं घूम जाते हैं तब तो माइंड फ्रेश होगा हाँ। ठीक है तो ठीक है तो जाओ हम पानी नहीं लेगा पानी प्यास लगा हुआ का बेटिया झाड़ू फिरना लगेगा डेली डेली झाड़ू लगाएंगे आपको साफ सफाई करने का शौक है तो खुद कर लीजिए घर का नौकर समझ रखे तो हमको बोली बाबू जी आज तू तो झाड़ू लगाता मैंने ओ तहां भजाई के तबीयत खराब हुआ ना ना डेली डेली के बहाना बा हम कहे खाना ना देत बानी आ तो झाड़ू लगात बानी रोजे रोजे देखत बा हम कल देखल बानी तू ओ थोड़ा सा भजाई के तबीयत खराब बा ना तो का करबा आराम ना ना ना ये सब ना चले ये सब ड्रामा करियो जात नहीं भैया को बोल दे अरे वो ना बोलिए भैया के रहे जॉन करत आ रही तो अच्छा, ठीक है भैया के ना बोला लेकिन ये ठीक बात ना रहे तो का करी विधान के वो जो लिख भौजी बढ़िया ना आयल बा का करे छोड़ दो जब विधान के लिखल बा तो का करेंगे वही होई ना अब रहे तो भैया का ना बोलिए बाबू ठीक बा ठीक जा हम मार देते जाता ठीक बा हम मार देते उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन कल सेशन हर ना होगा बा ठीक है बस ठीक है बबलू तो वो वीडियो में का बात बा बहू तो बर्तन बहू आज बर्तन तो ना धोला हो हाँ आज ऐसी बर्तन रखल बा का मतलब कि कल तो झाड़ू ना दिला बर्तनों ऐसे सूखा बा धूप में देखा रखल बा दिन रात बर्तन और झाड़ लीजिए झाड़ू

जान भी ज्यादा हाँ, सब ठीक है तो। क्या हुआ क्या हुआ पापा जी आज हमको बहुत जान से मारे क्या है क्या बात है बैठो क्या हुआ एक तो डेली डेली बोलते हैं बर्तन धो तो झाड़ू लगाओ एक आदमी कितना काम करेंगे आप ही बोलिए ठीक है हम पापा से बात करते हैं नहीं छोड़ दीजिए आज नहीं नहीं बहुत तुम काम करते नहीं डेली डेली कोई दिक्कत नहीं है पापा से बात करते हैं नहीं आज के दिन छोड़ दीजिए ठीक है हम पापा से बात करते हैं ठीक है अच्छा आज के दिन छोड़ दीजिए कहा क्या बात है कोई दिक्कत नहीं हम पापा से बात करते हैं डेली डेली काम करते हैं अकेले कितना काम कर थक जाते हो ना नहीं आज के बाद ऐसा नहीं होगा आज के दिन छोड़ दीजिए ठीक है तो आज भर देख लेते हैं आप अगला दिन ऐसा कुछ होगा तो फिर बात करेंगे अच्छा ठीक ठीक भौजी चार दिन बाद दिवाली बाद घर में साफ सफाई होगी ना हमसे साफ सफाई नहीं होगा आपको करना है तो साफ सफाई कर लीजिए ठीक है हम जाते हैं बाबूजी को बुला बुलावा तुम हाँ जाइए बाबूजी बाबूजी अंदर आओ हाँ। घर में साफ सफाई क्या करी चार दिन बेटी तो बोलो साफ सफाई कर ले चार दिन के बाद दिवाली साफ सफाई करे के हुई नो अच्छा ठीक है झाड़ू लेके आई जब वो झाड़ू लेके लाइए झाड़ू लाइए नीले झाड़ और साफ करो हुकम जाओ तो नहीं भैया को बुलाओ तने हां दादी बुला के आई का करत रे बेटी का करत रे हमरो का मारत रे का करत रे बेटी का करत रे हमरो का मारत रे तो मारे का करत रे बेटी का करत रे बेटी का करत रे बेटी का कर रही बाबूजी को मार देखा ये सब क्या हो रहा है ये क्या कर रही है तुम उस दिन बोले कि पापा तुमको मारे हम तो आज सब देख लिए कि पापा मारे कि तुम मार रही है ऐसे तुम करे तुमको अब नहीं रहना होगा तुम चलो तुमको अपना मार के छोड़ देते हो अरे का कर रहे बबुआ ना छोड़ दे छोड़ दे बबुआ रहे ना रहे ना रहे ना बबुआ का ना बाबूजी बाबूजी का कहता रे का करे बेटा का करे बाबूजी हमार के माफ कर दो तोर को तो बोल रहे इसलिए हम गलत हो गई अब ऐसा ना होई ऊपर के भेज ले बानी सारा हम्म। के भी ऐसा नहीं हम तो सोचली कि बेटी जैसे पुतौ मिली मगर का करी मगर यो मिल गई तो ऐसा नहीं का करी जो हो गई हो गई किस्मत के रखे कोई नमिता से लजे किस्मत में बा तो हो ही गई और आप जिंदगी बढ़िया से बिताए के बाद ठीक बाबा वो रहे दो जान रहा विधाता में चलो सकते आज का हम लोग का वीडियो बनाने का ये तात्पर्य था कि समाज के प्रति आजकल जैसे ये सोचते हैं सब कि सब बहू को सताया जाता है लेकिन बहू को नहीं सताया जाता है आजकल बहू उल्टा खुद सास ससुर को सताती है इस वीडियो में हमने भी कुछ ऐसा ही दर्शाया था और बाकी ये होता है हमारे समाज में कि बहू को क्या सताएगा लोग और बहू ही सास ससुर को सताता है हम ससुर का रोल किए थे ये बेटा का रोल किया हुआ था और ये छोटा बेटा का हम इतने बोलेंगे कि बहू को हमेशा बेटी बन के रहना चाहिए हाँ। बाय बाय इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद